Hallo Leute, willkommen bei, bei einem neues Interview hier auf meinem Kanal. Ähm, du darfst dich gerne mal vorstellen. Hallo, mein Name ist Katharina Botwinko, aber alle nennen mich Moon. Genau, und heute wollte ich mir fragen, ähm, welche Behinderung hast du denn? Du hast mir vorhin erzählt, du hattest auch mehrere OPs an deinem Kopf. Ähm, kannst du darüber mal etwas erzählen? Ja, die hatte ich. Ich hatte genau gesagt vier Operationen am Kopf. 2016 war die letzte vierte Operation im Moment. Okay, ähm, wie genau oder warum hattest du denn die OP? Also in der ersten Operation, da hatte ich einen Tumor im Kopf, so groß wie ein Apfel. Der wurde entfernt, aber dann hatte ich nach dieser Entfernung trotzdem Kopfschmerzen. Da wurde festgestellt, dass ich zu viel Gehirnwasser habe. Da habe ich den Schlauch bekommen, einen Schand. Dann im Jahre 2006 wurde noch einer ausfindig gemacht, noch ein Stück Tumor und der wurde halt entfernt. Und im Jahre 2016, zehn Jahre später, ja, habe ich noch, noch mal einen neuen Schlauch bekommen, weil der alte ja alt war. Äh, okay, ähm, wie, warum denn, also warum hast du denn einen Schlauch denn reinbekommen oder wofür war der Schlauch denn eigentlich gut? Ja, der Schlauch ist dafür da, dass äh, meine ähm, Gehirnwasser halt abtransportiert, weil es auf natürlicher Weise nicht mehr funktioniert. Weil bei einem gesunden Menschen gibt es diese Funktion, die geht von alleine aus, so wie eine Art natürliche Pumpe, aber die ist bei mir halt durch den Tumor wie abgeschalten. Hm, okay. Ähm, wie war es dann ganz abgelaufen, wo du denn zu die OP kamst? Hattest du dann dafür irgendwelche Ängste oder so? Hm, nein, so große Ängste hatte ich nicht. Ähm, ich habe halt die Ko Koordination verloren, also die, das Gleichgewicht habe ich verloren und dann bin ich halt vom Bett gefallen. Deswegen die erste Operation dann. Okay, ähm, und wie ist das heute denn? Ist der ist dein Tumor ähm, jetzt komplett weg oder ist alles mhm. jetzt ohne, ohne Vorsehde oder Nachsehde ähm, weggegangen? Nee, im Moment, ich habe so ein, zwar ein kleines Stückchen Tumor bei mir im Kopf drin, aber der ist richtig harmlos. Das Einzige, was man halt sein möchte, ist jetzt Schlauch austauschen, wenn es durch die Eiweißteilchen wie verstopft ist. Und das war der Grund, wieso ich im letztes Jahr im Jahre 2016 einen neuen bekommen habe. Okay, äh, hört es mal gut an. Ähm, wir können ja jetzt nochmal über deine Davy Art Seite reden, ähm, worüber du ähm, erzählt hast. Ich werde die Davy Art Seite von ihr auch mal unten verlinken. Und möchtest du darüber noch etwas sagen? Ja, dass sie sich wenigstens bei mir entschuldigen kann und mich nicht wie Dreck einfach anzieht mit ihren Followern, wo sie ähm, Ja, aber vorne erklär erstmal, die wissen ja nicht, was da passiert war. Erkläre erstmal, was davor denn vorgefallen war. Ja, es war so, wir waren erst Freunde und dann haben Leute aber Interesse an ihren Bildern gefunden. Und dann war ich vergessen für sie. Ich habe nie wirklich existiert. Dann habe ich halt, ja, dann hab, wollte sie sich wieder mit mir anfreunden. Da habe ich gesagt, na gut, haben wir gemacht. Dann wollte sie irgendwas wie Archraid machen. Habe ich gemacht. Ich habe halt geschafft, ihren Stil mit meinem eigenen Können hinzubekommen. Und das hat sie natürlich als Clown interpretiert. Dann hat sie das anderen erzählt. Auch einen, der ja anders halt sein er halt. Ja, mich dann halt mit mit einem Rant Journal, richtig großen Rant Journal auf meinen letzten Account Star Destiny total niedergehatet hat. Jeder hat ihm ja praktisch zugestimmt, dass es ja stimmt, was er erzählt. Und ich wenn ich etwas erzählt hatte, dann hieß es, ich sei die Lügnerin und alles Mögliche. Hm, okay. Ähm, auf jeden Fall ist deine DeviArt-Seite für euch jetzt nochmal. Ähm, ist unten ganz oben die Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr wie gesagt gerne mal vorbeischauen und falls ihr dort angemeldet seid oder euch anmelden möchtet, könnt ihr gerne mal ihre Bilder kommentieren. Sind ja schon ein paar schöne Bilder bei, finde ich jetzt mal. Ähm, ich würde mal sagen, an dieser Stelle kannst du dich mal verabschieden. Also, tschüss. Okay, gut, dann sage ich mal den Link in die Kommentare und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.